Давай. Come to join Приєднуюся. my mission. Here, take А можна взяти? А що ти так слабо? Та треба було у вухо зразу. on your hands. it's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something. Коротше, він так виражає свою лічність. А, це ж лікар. Лікарі, коротше, над ними і здівались, і вони їм мстять лікарям. Блин. Ну то йде. Ще зараз дадуть по пиздяки мені це нафіг не треба. Є. Утікаємо відцю. Цей по-любому нападе, ну та ж це класика жанру. Тікаємо. Давай! Игра сохранена. Можно уже не тікати. А тут все классическая система. <clears throat> Блін, можна було просто вверх нажати. idea. We get out of here through reception and then Merc Зачистить це место. А як вони планують зачистити лікарню? If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. Коротше, є якесь радіо. коротковолнове радіо. Нам треба до нього добратися. Коротше, Мерков це одна лабораторія, а лікарня це собі отдільна установа. Того вони про це говорять як про щось окреме. Типа лікарня собі є і була лікарнею. І вона просто для прикриття. Насправді вся фішка в тому Мерков. Заметки, радио в тюрьме. Здесь есть радио. В этой тюрьме коротковолновое. Если оно электронное, то я заставлю его заговорить для меня. А, китайське, то таке, що у строїтелів, що там флешку можна пхати. Є одежда, Лиза, я вернусь домой к тебе. Моей ошибкой было вероломство. Я не знаю, что такое вероломство. Как ты всегда говорила, я думал, что слить информацию нескольким журналистам будет безопасно. Я не хотел привлекать внимание. Мерков – опасное место. Я знаю это. Я считал, что нужно быть незамеченным ради тебя, Лиза, і ради мальчиків. Да, це його жінка, в нього якісь діти, мальчики. Або він педофил. Но все же нужно было разоблачать Мерков, рассказать всем и вся, что здесь происходит. Я не могу просто умереть, по крайней мере, и не раньше, чем доберусь до радио. Теперь они не смогут это скрыть. Вся система рухнула, это слишком опасно. Він зараз такий дойде до радіо, стане і там Оу, радіо бейбе. Any shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry Мент about that. поганий. Just needs to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try Коротше, to say хтось хоче кликати на по, це йому угрожає мент. Мені здається, що це це якраз і є той мент, який потім стане тим жердяєм. В ході експерименту. Пробігаємося потрошки. <clears throat> так, у нас є одна батарейка. Ага, і ще така елементарна помилочка. Блимає батарейка і треба раз і нажав перезарядку. А не треба, бо того, що воно ще до хіра часу може мати. Ага, тут все елементарно. <clears throat> Зараз буде стрьомно, по-любому. Но. Я вже просто підготовлений до цих штук. Тут що? Чисто. Як Оля Фреймут, чисто. волрайдер десь близько. Треба рязко. Рязко. Ага, він десь тут. Нам сюди. Я навіть тако зроблю. Хто це? Лікар. Він хоче додому, до моєї жінки, він каже. <clears throat> До моєї жінки він хоче, сволоч. Та я то не охрана, але. Він каже, що він просто пацієнт, який переодівся в лікарі. Коротше, він каже, що не будь, щоб тільки я нажав цю кнопку. Ну її по-любому треба нажати. Ужас. Лаєр. Доктор. Лаєр. Лаєр. Лаєр лається багато. Непонятно, що це брехун, так, заметки. Уже их задолбался читать. О, я никогда не видел умирающего человека раньше, никогда не видел мертвое тело в него. Сегодня десятки убитых и даже хуже. Я не смотрел одному человеку... А, я смотрел одному человеку в глаза, и тот момент, когда другой разорвал, разорвал его на части, <laughs> утверждал, что он врач. Потом увидел, во что меня одели и изменили свою историю. Сказал, что он пациент. Блять, що я таке якісь читаю? Мог би тем. Йоп твою мать. Мог би. А чого воно так роздільно, ніби би і ті окремі слова? Мог быть тем и другим, они все здесь сумасшедшие, все больные, теперь между ними нет никакой разницы. Терапия распространяется, яка терапия? И что же сам я такое? Я смотрел, как умирал тот человек, я и только думал, спасибо Господи, что это не я. Я знаю, что пациент... А, я знаю, что про день я умру, но я не хочу быть убитым. Короче, дуже важко сочетается, бо воно, блин, букви якось роздільні, так ніби це різні слова, хоча це одне слово. Тут ховатись. А від кого? Це, мабуть, для вищих сложностей. <clears throat> Тут хтось був би і треба було би ховатись. Ой-ой-ой-ой-ой, ой. я поки що забіжу сюди. І і що, і закрию нафіг двері. І будемо поки що прощатися. А він під двері пролазить. Коротше, всім пока, до наступного разу.